Zig Bib. Nagala, he sent me the magic. Nunca tô sozinho, não. Sempre ando com meu bonde. Vou parar de mentira. Garoto, eu te conheço de onde? Quer me impressionar? Tira uma moto em seu nome. Única garota que eu amei tinha peito médio e bunda grande. Ah, mas ela caiu fora, vou fazer o que? Próxima. Ela sentava bem demais pra fazer o que próxima. Tomara que essa seja igual a Marquezine. Não era próxima, mas é gostosa como fosse. Me chupando como fosse um doce. Não toca na mina que ela tá comigo, meu nego, o que que tá rolando? Minha mira na sua testa te deixa marcado como se fosse um indiano. Eu tô de canto fumando, fumando. Não sei se bola uma bomba ou dois tiro. Eu sou um sete, mas quando boto ela de quatro, viro o número do infinito ela é linda. Beautiful, tragos traduzido é linda. Quem me fala de signo, nem sei o que significa. Hum, hum. Eu me acho maturo às vezes, me, per me perdoa a vida. Mas cê sabe que quando chama, eu sempre, eu sempre vou. Nunca tô sozinho, não. Sempre ando com meu bonde. Ó, oh, parar de mentira. Garoto, eu te conheço de onde? Quer me impressionar? Tira uma moto no seu nome. Única garota que eu amei tinha peito médio e bunda grande. Saudade, mas ela caiu fora. Vou fazer o que? Próxima. Ela sentava bem demais Pra fazer o que próxima Tomara que essa seja igual a Marquezine Não era é ah. próxima Mas é gostosa como fosse Me chupando como ah. fosse um doce Não toca na mina que ela tá comigo Meu nego, o que que tá rolando? Ah. Minha mira na sua testa te deixa marcado Como se fosse um indiano Eu tô de canto fumando, fumando Não sei se bola uma bomba ou dois tiro Eu sou um sete, mas quando boto ela de quatro Viro o número do infinito ela é linda, beautiful traduzido é linda. Quem ah, me fala de signo, nem sei o que significa. Hum, hum, eu me acho maturo às vezes, me perdoa a vida. Mas cê sabe que quando chama, eu sempre, eu sempre vou. Oh, oh, oh. oh, oh.